ntumbudde nga bwe nabasuubizza nti olunaku lwe sande ngenda kulabikakoko mulimu bulanga emmengo wepo nzuuno kennyini ntumbudde nga bwe nabategeezeza mulamusizaako banyaba ne basebo abalangira n'abambejja basaava ne banaava wepo na buli mutiso ekinoomu yenna gy'osinzira okulabira akatambi kano oba okalaba ebifaananyi ebitambula oba okalabya emaloboozi ge twitter voice note wonna woosinzidde okukalaba nkulamusizaako kansule nti oli bulungi nange ndi bulungi mujebale ko manyiti jibatawanya wepunange jintawanya wana kula sunday inakuzo mwezi zili makumi abili omwezi gwokusatu omwaka bbiri abiri mwebiri kansubira nti buli bulungi kanyongera obulamusaako bulamusesaako banya bali basiko abalangira n'abambejja basaava ne bannaava wepona buli sekinoomu yena gyosinzidde okulabira akatambi kano kansubire nti obuli bulungi nga bulijjo nno saagala kwetoola nsooka bbabuuzaako buli bwonna gye musinzira okulabira n'okuwuliriza bannayuganda mbalamusizaako bannayuganda bwonna bwambale mu ggwanga eryamerika mu buli kibuga kyonna kyolimu oba mu provinsi yona gyolimu mwebale kwebeerera mwebale kwagala nsi yamu ate mwebale kwetuusaako ekyo ekigula emagala eddirwa kansule nti buli bulungi so mwenna bannayuganda bali mu amerika mbatumiddeko neŋŋenda mu ggwanga erya canada bannayuganda mwenna bawanga lya mu ggwanga erya canada mbulamusizaako kansule nti muli bulungi mukyebaleko gye mutuusaako engalo mwebale kukola mwebale kwebereramu kansubira interview mu gy'oli oli bulungi newakubadde waliwo ebyetawanyi bitontono bwenvaawo nno saagala kweyongera njala kgenda butereevu mu ggwanga lya bungereza mbalamusizzaako banyabone basebo abalangira nabambeja basaava ne bannaava mwenna abawanga lya mu ggwanga erya bungereza etuja united kingdom mujja baleko gye mutuusaako engalo kansubira nti buli bulungi nange ndi bulungi munnange era bibigere bino ebindeese mbeeko emboozi etunyumya era katuuka tegeeza munno eno vidiyo egenda kubeera kintabuli kasavu kanyama abajirowoza tegenda kubera yambi muri yokka si yambi mubimbulange yokka ngenda gikola kasavu kanyabasotegeeza mone yakatuuka oba mutegeeze ti omukulu atumbudde saagala saategedde saagala saategedde bwate biki aa so nootuuse bwe nva mu ggwanga ebyabwogereza ligenda kusema zinga bulaaya mwenna mbulamusizaako bannayuganda mwenna abawangala kusema zinga bulaaya kansubire nti muli bulungi nange ndi bulungi nkyo balokoje mutuusaako engalo kansubire nti gitambula bulungi nwakubadde mulimu ebisoomooza ye naye nga mugume ekikutta obudde kigenda buta ensolo ku kizigo kweri jasse mwino okukola kwongera maanyi so no mwena bali mbulaya mulamusizaako mu european union bwe nvawo nenenda mu semazi nengenda ku nsi gye bayita australia bannayuganda mwena mbulamusizaako asobereti kuli bulungi mujje balako gye mutuusaako engalo abali mu ggwanga lya australia njagala tumira ku mama wange uh, mama kevin uh, njagala kalla kususa obulwadde bukuluma E, eh, ne baganda bange bonna bandabire ngaoli omu ggwanga lya australia kansubiri nti oli bulungi mujje balako gye otuusaako engalo mama kevin n'abantu mwena bwangale mu ggwanga ya australia mwebale kwagala nsi omu bale kwebereramu so no bwenuva mu australia nengenda mu middle east banyabo ne bassebo mwenna banyinaze baganda bange mwena bwangalya mu middle east balamusizza kansulenti buli bulungi nange ndi bulungi no ntubude nga banabasuubiza ti ngenda kujja mu program bulange emmengo naye genda kubeera kasavu kanyama so tegeeza omuntu yenna yenna yenna ajja ku vidiyo eno saagala saategedde bemva mu matoba mu middle east mu nsi zonna ezabawalabo nengenda butereevu ku semazinga wa asia mwena bana yuganda bawanga mu Asia mulamusiza ko mujeba ko je mutusa ke ngalo ka student muri bulungi mwe bali kwagala si mu mu bali kwebelera mu era nga buli jo ntumbu de sabirize nyine za kaongeza ko na ku Sunday zisemba nyumize bwe mako kusema zinga wa Asia nengenda kusema zinga wa Africa banyabo ne basebo mulamusiza nyo buli mujo sinzo kuliza ka student muri bulungi ku lwa Africa mwena nesembera kumpi no ewafe mwena bana yuganda bawanga mu gwange lya Kenya Tanzania, Rwanda, Burundi, Congo, South Sudan, Egypt. Mwenambula musiza kanswenzi bwe mulungi. Bwenva uno neserengeta ne ntukira ddala okwafo kwenyine mu Kampala mu Uganda. Buli muntu yenna ja jasinzi <clears throat> lokuliza. Kanswenzi bwe mulungi. <clears throat> abali mambuka ga Uganda, abali maserengeta, abali mbuchika ddyo. Ne mbuchika kuna mwenambula musiza kanswenzi bwe mulungi. njara montagi ngira buli muntu yenna ava mu Northern Uganda njakala beko ku video yeno mbagame mm, ngira jikola kasava kanyama njara montagi ngira abantu bonna ava mu Northern Uganda banyina fe baganda bafamilia mbira ku video yeno sono bwe maro kuba buzako bwentyo ne mnamusa ku bantu mwenda bwangalya mu Uganda ne dalamu kitundu kya Buganda mwenna buli kitundu kyonna kyosinga kubeera mbale waluda mwenna kampala mwenna mwenna kasitansi yira tumuli babibira bulungi nange ndi bulungi so nno asaagala bbalwa esaayo nga bulijjo esawa zezo mazobabuzaako njala tandika n'ekigula rugi kyaleero ekigula kirugi kyaleero ngenda kikola nga mbajjukizamu vidiyo gye nasembeyo okukola kyetuyita reminder oba recap ndyoke mbatwale ku vidiyo butuufu yaleero naye nga sinagenda ku vidiyo eno njagala mukulu wasaanya kalori charles peter mayiga obeere ku vidiyo eno wasaanya kalori charles peter mayiga enjala obeere ku vidiyo eno gwasooka kuno n'akabinjako konna akabamafiya kali e mengo njala mbeere ku vidiyo njala mutagire hamu kigundu oba yita hamisi kigundu abere ku video eno njagala kitongole kya buganda land board kibere ku video eno njagala abalangira n'abambejja basava ne bannavo mbere ku video eno bweva kweyo njagala buli indigenous uganda yenna ali mu uganda most especially those people come from northern uganda please sit here don't go anywhere i have your information and you should receive this information as it is ekyo nkibadde mu bulungi nnyo yoseti bahabula tabasa mutano wakale kizi nsere tamuzizi densanga bisibe njagala ku video eno mama fina mama fina eita silvia na motere silvia mukando ninja kale ku video eno simanyo bwa kuoli oyinzo kuwe sazi nali mu state house nga muli mukuroga kubanga ne information jingendo kuwa ni segenda kutia so njagala silvia mukando nyo ku video eno njagala musevi obereko muhozo obereko eno video akinta buli njagala buli omubereko video eno muulize bulungi nnyo omanyize byange mbiba buli misana ngaomusizagula esente ngenda kulirako bantu bange nemulowooza nti nsaaga kati kansoke ndibaviire ku ntono nga bwe nazze okubagamba ti ntandise n'ekigwaroje era ekigwaroje jalo kigenda kugendawo kiti muyinza oga musajja ate tasoose kusaasira bannange mugenzi si kyabuvunanyizibwa era naye kansoke ntwala okusaasira kwange eri bannayuganda mwenna bulimu gyasinzira okuwuliriza kitalo nyo kitalo nyo ddala atuviriddwako uh, taata waffe muganda ffe uh, owekitibwa jacob olanya katonda gwayise olunaku lwaliro naye nga tamuyise lwaliro owekitiibwa jacob olanya yayitibwa ndowooza ewiikisinga satu emabega ngaayitibwa dda olwokuba nabagamba nti gavumenti eno eteekawo ekigumaaza n'okubuzaabuza abantu n'okumalamu omulambu ekitiibwa so yensonga lwaki badde babateeka mu ngeri eyo ya naye nga wekitiibwa jacob olanya ye katonda ali yamuyita dda eyali yamuyita dda wiikisi satu emabega nga just bakuumye mu bukuumi kulaba ngeri gye bagenda kitambuza ero jakutuukayo just njagadde kusaasira ebbanauganda mwena buno mujasinzire okuwuliriza kitalo nnyo okuba ntuviriddwako uh, omusajja omukulu mu ggwanga naye engeri yagenzemu gyeŋŋenda okubanyonyeramu katono gyebujja kati wakati naye kati njagala nsoke ntwala okusasira kuebifamiry abooluganda bakola bemikwano neggwanga uganda kitalo nnyo mukama watu wasazeewo fenna lyekkubo naye ndowooza kansoke kati ŋŋende ku kiggulalo kye olright ekiggulalo gye kyaliro kikwatako buli munauganda ye najooli ali mu daspora nakola vidiyo three, uh, two, three days back. Nemba tegeza enteka teka yoyo seri lutabaisilo mtabino mwaka rechezi nsi ya tetajia planninga. Okutuwa mu etaka lewa na Uganda mwenda wali mudaspura. Obu wagira enari, mbu wagira dipi wachi, nengu li mudaspura. Nga ina ama waga habili gaya gala ukureta. Chino chikuwe rujichari yonja gadeba jukiza kwa jukiza. Ebago ili soka, nilia dual citizenship. okuba nti ayagala kuteekayo ebbago nga likwasaganya likwasa ku bantu abalina okutuuza mu mirundi ebiri obanga mm, uh, yoseya kimanyi nti enamba esinga obungi yabanayuganda bawanga lya bulaaya bava mu uganda ne bagenda ne bafuna obutuuze obwensi endala passipooti za uganda baziteeka wansi ne baba nga tebakyazikozesa kati ye kyeyakoze n'aleeta amabaga abiri erimu baliyita dual citizenship bill etteeka edda baliyita absentia land bill ngenda gaba nyongera mu kigula ruji kino bwe male kigula ruji kino ngenda ku video eyanda ise bulonji nnyo naye wombe mentu namunange sagalo kabire ku video yelo njagalo bere mu gumu nnyo kubanga nebintu bengendo balaga mugenda kutya kati kisokera dala ndandise Bana Uganda mwenda mukimanyi bulungi nnyo nti bubanga wafuna obutuze bw'ensenda ndala mu Europe mu America nowanga oyina katabo kensezo kati bojja mu Uganda kikwetaagisa okubanga ofunye kituyita invitation okuvuma mu Uganda okuyingira ensi Uganda oli okuyingira Uganda okufuna okuyitibwa oba mukwana gwe muganda wo alina okuteekayo okuyitibwako oba okusaba kwe muminisitry of internal affairs ne baleka bakuyita ojje okyaleko mu uganda ekyo ba tokikoze kikwetagisa okuyita mitendera egyenjawulo kati yesu yoseriki yakoze kwekuleetedda ebbago lino nga ligenda kuba likwata ku bannayuganda mwenna abaagala okuddamu okujja mu nsi uganda nga kyayagala okukola nti gobanga olina akatabo k'ensi endala kijja kubeera kizibu nnyo okuddamu okufuna obutuuze bwa uganda yakikoze atya ebbago lino lyaleeta agamba nti buli munnayuganda yenna ali nga yafuna obutuuze bw'ensi endala kijja kwetagisa okuddamu okusaba okufuuka munnayuganda era oteekemu okusabako naye nga kino kijja kutwalira esiringi enkumi ttaano kijja kutwalira siringi kijja kwetagisa siringi enkumi ettaano eza ddoola okusaba okuddamu okuwa obutuuze obwo naye ate tekijja kuba nti kigenda kugwirawo mwojja tteekamu balwewo okuddamu nti ofunye oba bagenda kukuwa kitwale wakati w'emyezi wakati w'emyaka 12 ku myaka 15 kwabiri okuba nga bakuzizeemu kiba kitegeeza bakusibiddeyo eyo kiki ekigendera kiki kyayagala bannayuganda baliibwe mumusinza omulwanyisa kati yagala basibire muleme kudda wammwe ekyo nga kimaze alina enteekateeka etwala ettaka okusingira dala ettaka lya mubuganda luli yaleeta mairo land bill ne bagigoba nakati yali akyagaanyi kati kyagala okukola akimanyi nti bannayuganda basinga obungi mwagenda n'ebyapa byammwe ebibiri kampala mulina amataka agali idol agenda kukolagana namu ne Charles Peter Mayiga ne bamafia bali emmengo okugezaako kutandika okusupporting ettaka lyonna ery'abanna Uganda bali mu diaspora nga liri idol batekeo gye tuyita uh, absent land bill ng'eno egenda kubangaewa egenda kubanga ewa yose tubasira mutano wa kalekyezi obuyinza okutwala ettaka ly'omuntu yenna abanga taliiwo nga naddala nga n'obutuuze bwalina si bwano si muntu sitakyalimu na uganda muntu wansi ndala eyafunadde obutuuze ekyagenda kikola ngakozesa Buganda Land Board ne Charles Peter Fayiga okutandika ku sporting amataka g'abantu ako ebyapa na buli kimu basobole okubimuwa asobole okuyisa mu bwangu okukola ebintu ebyo asobole okubiteeka mu nkola atwale kubanga yera bagamba ye bw'akola ekintu abeera ne pulaani a ne pulaani b kati pulaani a gye yali alese eya mailo landi okugiggyawo kirebeka yamulemerera oba ekyamulemeredde kuye kandete pulaani b eyokuyita mu kye tuyita omuntu okuba nga toliiwo naye ng'ate olina ebyobugaga mu uganda ag'ettaka okusinzira da buganda ettaka litwale ng'akozesa amateeka gagenda okwetera uye ng'omuntu okubatwalako amataka kino kyeyolekedde mu buvidiyo obutandise okutambula ku mutimbagano ng'abasajja abasirikale abali ku madala ga wansi batandise okujja okukozesa amaanyi nga batumibwa beefuna nti batumiddwa jerusalemu sale naddala mu bitundu ebyentebe mukono wakiso kampala okutwala amataka g'abantu nga bakozesa omudumu gw'emmundu n'amaanyi okugoba amatu ku mataka kino nno kikyali kituuza ebijja bingi nnyo nga mugenda obiwulira wanano wefundikide chikulolo chichaliro njana kutandika video mubulamba lamba bwayo abanyumiru akanyomero kano akechikulolo ji video etandise ekikulolo ji chikomya ndoza mukitegedde bulungi nyo all right ntandise bwente okusookera ddala njagala okubaza sabasajja kabaka ronald mwera mutebi owokubiri olwokuba nti waboneseeko ey'obuganda wiiki eno yennyini gye tugenda okukuba mabega n'osobola okubeera ku mukolo nga basajja bo ne bazaana bo aba agenda okulamulirako amagombolola mu buganda yonna balabiseeko gy'oli okubaza obuyinza bwobawadde naye bwe nali nga sinajja kugamba ki oba kwogera nsonga ezo ssaabasajja kabaka n'abaganda mwenna bali mu diaspora n'abali waka nabategeeza nti omwami wasanya kaloori alina enteekateeka namutayika eyokuba nti buli wamu afugiseewo abantu be okuba nti abakozesa kyabyagala okukola ku lwayusaaaaa naye mbagamba nti yasooka kuwa abasajja ba kabaka mmotoka emmotoka ezimu ne zimudibirira abazi twa nabo ine kizibu mukino bachikola to compromise obo kusisa abantu balime kuogera ku nsonga za taka singa yo sirena abantu alitaka muganda ngai bwachikoze Nemba gama kuluna kuruwada konti Wade saba saji agenda kuna wikako Na hii government ya yose Tumasemi mtano wakana chizinsiere Tamuzi zile sanga pisibe Ya kute pichi pichi Nazua maiga Asuro kuzua Ama gombo la kaba kaba gendo kuhu yinza Okubanti pa muna mulila ko Chinono bavudonga bache kwa Samu sime chari mbudget ya Uganda Na gamba, na gamba maiga bobo musajja nnyo vaayo osomere abaganda ne Uganda budget ya Buganda osome budget omwali motokazi wagala mu 7 ya kuwa osome budget omubadde pikipiki zino zonna nga byali mu budget okujongogena forging and forging teriwo obwakabaka ba Buganda kusoloza musoro obwakabaka ba Buganda bubanja Joseph tobasira mutano wakalekezi obumbi n'obumbi bw'ensimbi mu busuulu ne sente z'opangisa zibatasasula zino sente wazijja ludda nga n'amasiro gakulimu okumala echo kiddamu nga kiinako n'obuyinza era nabaga pikipiki zino zigenda zigenda kuleetebwa lwali tulibuusa pikipiki ziizino ekyo kyo nakibalaze ngaekirabo pikipiki ziizo baazireese era zaagabiddwa naye nga pikipiki zino zayoseriti baawula otabasiba mutano wakaleekyezi yaziwadde mayiga acompromising e, amamagombola muganda sabasajja kabaka byadde obuyinza kati naye bagamba ne ku lunaku luli lwennyini nti omumpemba ono alina ebintu byakola nti balina mission ey'okugjawo empologoma ya buganda naye empologoma katonda eyagitonda nasooka nagikubya katonda eyagitonda nasobola okuba nti yagiwonya nesobola okuba nga eddengulu mpaka olwaleero naye nga sinagenda keeyo nabagamba nti mujjukira emmotoka yassa edward muteesa omugenzi eyakisiza omukono mu ggwanga erya bungereza abaali mu lukoola okumugjawo yosit babula ne mukama milton obote bebalulimu era ne bamuwoera obutwa mu bungereza obutwa tebutandise kati lwakuba nti ekiri mu uganda babajjako midia temumanyi midia temumanyi kyebategeeza bakweka buli kimu okutuusa kutuvudde bayita abalalu nebagaa tetutegeera okusobola okuba nga twogera ensonga zino kubanga twakizuula nti abantu abalowooza nti bategeera era basoma okutusinga ate bo mu kulya enguzi bawoweta mpisi kkundi ate tebagala kwogera mazima ayogera mazima gofuuka ekizibu kyekizibu fe kyetufeesinga olwaleero ne mbagamba nti emmotoka eno bwaji tu moto keno government byagizza maiganga asenda senda mu 7 arozenta baganda bagenda kwagala ekintu kino kibakoze emoto keno ne bagizza wasanya kalo ne babiba nemengo ne bakoze somo kisogo ne bagaba genda kwese moto keno nga basaba obukadde bisatu ne ngamba teri muntu yenna agenda kukiriza kwata sereza mu sente za buganda oba kusonda sente twasonda tafali amasente gagwanga tekuli wadde toilet omusajja omuganda omukazi omuganda wanyiza okukyama okwetawuluza ku sente za tafali ze basonda teziriwo n'amasomero n'amasero gagaana munange twato lyolo omusajjo ngakulaga ne government mu chimpukumpuku ngabafulumye motoka atenge motoka eno mu kujitudiza ogidiza obuganda yaina kubera mu kadizo kituta museum nkidam emotoka eno jidiza obuganda yaina kubera mu kadizo kituta museum njara kubuza wasanya chali spita mayiga kalori museum ya buganda liruda ube kadizo abaana abazzukulu abalangira n'abambejja basaba n'abalambuzi okuva emitala w'amanja balina okujja okutunulako ekaddiizo lya uganda lirudde gye tuyita museum enemmotoka yandibadde bera mu museum so si kuddamu jjukula kuba ejja kuba tekyalina mugaso era talina mugaso eri ssaabasajja kabaka mbuuza lwaki abaganda oba obuganda obutuufu n'emitindo obulombolombo nenono nti ssaabasajja kabaka abadde ku nnamulondo bwakisa omukono ebintu ebyo byonna byabadde nabyo bisinga obungi omuntu agenda omuddira bigere mu buwangwa nenno ntakkirizibwa bikozesa era nemmotoka eno newankubadde guwakoze olukujjukujju nejosetibahabaaaaaakalekezi ne gavumenti yabamagulu meeru gyewatutte emmotoka eno mukozese emmotoka eno musobole okusendasenda ssaabasajja kabaka asobole okukozesa emmotoka eno mu buganda obutuufu empologoma ya buganda ekkajjalidde ku ntebe essaawa zino mu bulombolombo nene otakkirizibwa kukwata mu ngabo ya kitawe waayo Chitegeza, e moto keno mwakose kose mugaru mudu lokuwa ati oli musajja munyala ta chasikita maiga atamanyi mulombo lombo. Sawa sajja kabaka tasola kutula moto ka ya chitawe. Gi yatula mu najivuga mu tasola jitula mu jivuga. Echo tu mukalombo lombo tichikizwa. Kati nei wakubye miss. Kubanga bwe mbanga mwina che mwajikoze chonna. Chitegeza, taina cha sobola kola. Okujjako ngentanya. Ne bagambe moto keno ya fuma ngati pategezeza buganda. tebategeza muntu yena bajitufumya mboko kujukuju majitwale bongereza bonaze muwiche yenyine wadabagate moto keno yako mimo kujukuju nategedde we yabadde era nembaga amanti ngenda bullet the footage arage moto keno mwade muloza nti nsaga e moto kayino eri mumbasa nze sokela bigamu gasina chi nga sirina information e moto kayo yatusedde mumbasa era yagenda kuingira sana mboganda ne mwachulideke walaona yiyo ye Rolls Royce nkyasobola ogizoominga yiyo yiyo Rolls Royce obote gye yawamba Museveni n'agita ne bakola olukujjukujju nga balowooza nti kisobola obayamba okusanyusa Abaganda oba okusanyusa Ssaabasajja Kabaka yiyo bamaze ogikola bulungi yakomyo eri mu mbaasa ete okuba ng'egenda kuyingira naye mwojjagira mawulire ag'e Uganda yiyo gobo wajifunye mpapula za maule temayi wajisanzi eri wanooka wanooka wagendo jisanga yiyo Rolls Royce woka wanoweli toina wosobola jija wanooka echo nga nchimaze nsaba buli muganda ina joli sabira saba sajja kabaka and information jenge do bawa nange yantiisizaamu etandika etya etandika bwete ssaabasajja kabaka bwe yazze ku mukolo ogwokuwaayo oba ogwokulaba abagenda omulamulirako amagombolola talina kigambo wadde nakimu kyamuvuddemu talina kigambo nakimu kyamuvuddemu kiyanyize era wasanya kalo Charles Peter Mayiga osobola okunyonyola Buganda gye wabadde obutajja ku mukolo guno osobola okunyonyola Buganda ate olwaliro nkwabye osobola okunyonyola Buganda gye wabadde kati emboozi etandise munange olwatuuka Ssaabasajja Kabaka n'akakiiko ke nga kabanja ebintu bya Buganda telwali otyo ng'ebintu bino biddizibwayo nga batuwaako ebyapa by'ettaka naye ng'ebyapa bino kuliko ebyebika by'abaganda bya kuliko oli olulangira omuli abalangira n'abambejja okuli amasaza okuli n'amataka g'abantu famire zakinoomu ezaali zibaddeko eziri mu buganda ez'amaanyi ebyapa bino byabatuwa munnange buli kika kyalina okuddizibwa ettaka lyakyo na buli kintu kyonna ekyali mu bintu ebyo wasanya ng'akwata akabinja kakabayaye emmengo omulinde buganda land board kyebakola nga baddamu nga baddiza ebyapa ebyo byose lutabase mutano wakale kyese nga babimuddiza nakibagamba nga baddamu nga babimuddiza mu nkukutu kyokola nti ettaka lya buganda litundiddwa teri muntu anyiga twali tulibusa nga zireeta omuvubuka embula kalevu ham amis kiggondo ngajja akinambuka ngaakimezezza okwomusana nti munange nno ettaka lyekigo ettaka lino lyange ndiinako obwannanyini era sigenda kukkiriza program zigende mma kati mukulu hamu kiggundo omusajja eyiita omuganda ku myaka asatu muena gyolina ettaka lyekigo libaddewo emyaka okuva mu bwesedde bwesedde bwemyaka bwese nga gwokyali na kajina ne kitawo tanaloza kukwana nyoko ne jjajja tanaloza kukwana jjajjawo gwe nwaga nti ettaka olinako ekyapa olina mukulu ebyo byemu ku byapa yoseri bye yazza n'abikwasa mayiga mayiga n'abamala n'abimuguza njagala kuga muvubuka gwe nga toyagala kufuna kikolimo bazzukulu bo n'abaana wafune ekikolimo njagala n'obuwobeefu nga tonagenda mu kooti gye weepankira kuba tukumanyi mukamawo yoseri tobasira mutano wakalekyezi weponde muhozi kanyirupama njagala oddira ebigambo byo bijje ku midiya era ne biwayogedde byonna obisaanyize ettaka lyoyogerako lisinga ne jjajja obukulu njagala oveyo kubanga bwe tuba tugula ettaka tubeerako omuntu atunze n'aguze twagala kulaba ku ndagaano ani yakuguza yakuguza ddi ettaka eryo gavumenti yali eririna nga kuliko kuliko essibiro ly'abasibe kye tuyita ekkomera oba kye tuyita prison mu luzungu lye tuyita chigo prison Chiko prison kwevako na esenguka Etaka nilodia dizi wa Buganda Ila yeso kwa wachima yigaya ya salu kujukuji Na babiba ne Nibateka kwa program Kwa project lezo kuzimba mayumba hako Omu mwenye kori la Nata handi kwa kubanga area pimuwa vitunda mpura mpura Nawe kejini bako area pimuwa vitunda mpura mpura Nawe kejini bako area pimuwa provinge NC Owo Buganda kibochamu Oletenda gano mtu ya kuguza Ya kuguza di yakuguza kyenkana ki era ettaka lino yajjawa kubanga ettaka lino lyokaanya ettaka lino lya famiry ya ya ya ya, ya, ya, ya sekabaka daudi chwa lyerimu ku ttaka famiry ya sekabaka daudi chwa yeekaayanira kati gwe omukopi nganze eyajjira ku luuma otandika otya okuwabira wakabaka bwa buganda walera ssaabasajja kabaka nga tulaze endagaano kubanga ebyapa byonna byemulaga byonna biri fogid mayiga n'asirika n'agawumbira kubanga omuzanyo agumanyi kino kyero kila mu video nakula ku Sunday maiga boyachaze empolo boyachite empolo gomegende kusomo ya ham eri ensanji bwamara nasikiza saba sanja kabaka namu ita babaga nakwate takali mu kisenyi ne baziba ka KDB e ya maiga ne ya ham keka kodyo ke bakoze ke kamu nenga jukire bintu ya ham byo na bintu bya byani bibere ya muhozi kanyiro gaba chi yakoze ku takali no ne bali kwate takali lyachi e takali ya chigo ne bali kwate bateka ko ne batekake envumbo nti ettaka lyokumi ettaka emyaka giririnako ne famire ziririnako obuyinza haamu beera musajja mukulu alina amagezi eno gavumenti gyosavinga olwaleero enky egenda nga nenda bugisi mufungize twagala olaga obuganda endagaano ani yakuguza kubanga ne mu kooti bajja kukubuuza matter but we need the sell agreement or the bias agreement yo nga tonnagiraga ebyapo byolaga ebyekajansi town council byonna bifuujinge ebyapa byolaga ebyewakiso byonna bifoginge kubanga abantu bonna abaliko bastate mafias tukimanyi nti nebyapa ekiro kusaa mukaga bisobola okufuluma mukulu twagala endagaano gyewagulirako ettaka eryo kubanga mateeka nga tonakola kyapa wabeerawo endagaano yankuguzizza nentunze ani yakuguza endagaano yantunze nenkuguzizza yaliruddawa kati nno kino bwekyalabise mu mawulire maiga nafuna obusungu ne nyiike okulanga tumuguddemu kye kyamuzimbiza natumbiranga bawuni gye bapisemu omukka era ne kimuteekamu akasajja n'asobola okuba neomukolo teyalabise badde bapulaninga ki olunaku lwabadde lwajjo ku duruni zange ez'enkizo wasanya karol charles peter maiga felix kulaije yosetibahabulatabasemutano wakarekeze charles peter maiga mwarumbye empologoma mu kigango kyayo ku ssaawa musanvu okutuuka ku ssaawa mwendeza ekiro mwagidde mu mmotoka za bulijjo eza buyonjo mwadde mulowooza obuganda bwe basse oba bantu bwe basse wasaanyi ojjawo obuyinza obulumba omutanda ku ssaawa musanvu munaana mwenda ne mulumba mu kigango kye ngera ekyabatutte ensonga za ttaka ez'ekigo n'ensonga ez'okuba nti obwakatikkiro babukujjako dda n'obulemerako era buli muntu takyakuwa kitiibwa wasanyu wadde ononaki mu kigango wadde ononaki mu lugo lw'empologoma ku kisawo kuva ku musanvu munaana mwenda naye oseti bahabula tabasira mutanu wakarekezi felix kulaije ne mulumba empologoma essaawa zino tetumanyi kyo kiriku ssaabasajja kabaka tetumanyi kyonna kyabaddewo naye okusinzira ku sosi zange neinside information gyenfuna ensonga zemwataddeko essira mwagala kujjawo ssaabasajja kabaka kubanga ekisooka abambowa bonna n'abaali bamuwoleza mu lubiri tebakyali omu abagoba abagalagala bonna abadde bawunkuuma bonna mu abagobye tekukyali majje bigakumasa basajja kabaka ekitali mu buwangwa ekitakkirizibwa wetwogerera essaawa zino n'omujasatula mu mugongo gw'empologoma takkirizibwa kubanga saabasajja kabaka tateekebwa kuba nti alina omuntu atali wannono amutuula mu mugongo kubanga basajja bakulu musula mwegadanga mujeruwojjolo eyo empitambi oba obusobyo omuleta ku saabasajja kabaka kikyamu olokumanti mayiga naye brain za monkey atende owoza olokumanti musajja mu Rwanda chimuna tino kuloza ati wanate ko wa majema bega ne batandika kula ebiru ne batandika kula ebiwandiko bya saba sajja oba yazene biwandike bya kya byagenda okusoma baso olo kubimujjako baso olo mugano okwogera mukyetegereze bulungi nyo waberanga yo musajja enja sabigu omugogofu yayimiranga maso yayimiranga mugogofu saba sajja kabaka okumukuba omvubuko oyo bamujjawo tebacha kiliza atabagalagala okutula ku side zombi ogwa kono ogwa dio okuliana saba sajja baabijjawo kubanga kiba planning okukola baadi bateeseteese obutwa omwezi oguwedde mission enji kuba ne bateekateeka accident mission enji kuba kati yose liyesitudde ku ssaawa musanvu ogw'ekiro ng'ali mu motoka ezabulijjo ezabulyonyo nga zo tetugenda mutegeera mu motoka ezi mwaddemu yoseri wasaanya mwabaddemu ne felix kalayi n'abantu abagenza okutiisatiisa empologoma ah. tuchimanyi ebizibu bingi nyo sabasajja kabaka byayolekene ne bagamba muzanyise ebintu ebiri temugezana muzanyisa ku mapeesa agaabiri temugeza ne muzanyisa epeesa lyempologoma temugeza ne muzanyisa epeesa lyalobakyagulanyi sentamu ekyo kikugamba wasanya kano lukyali spiita mayigo ojja kwekulira kabazzi ku ggulu enkya bagenda kukozesa enkya bagenda kukuggyawo nakugamba dda bwova mu state house nga mumaze okuteesa okukyalawo buganda miitingi z'abavandume ezayo se ne mukazi we ne kagrupu zidamu ne zitula nga zikola enteekateeka zezimu bwomala missioni zaabwe nawe bakuggyewo ekyo tokimanyi neera tokimanyi tokikugamba tokiwuliriza mwenna abaganda abategeeza n'abasajja bannayuganda mwegenderezenye erinyendo ogwa mu uganda uganda gye mulaba essaawa zino si bweri ebintu bingi ebitambula ago nno nga ngamaze njala tegeeza obuganda mwetegeke kiyinza otugwira essaawa yonna mwetegeke kiyinza okugwira obuganda essaawa yonna esaanye n'abasiba akatambaala nga mulowooza buli kimu kitambula bulungi teriiyo wava mukka nga tewali muliro teri wava mukka nga tewali muliro ekyo nkimaliriza sigenda kiddamu njagala obuganda bwetegekere ekigenda okuddirira kubanga wasaanya amaliridde okujja omukamaawe neyose tubabula tubasira tutano wakale kizi kino kikuzane ku video jinakola nemba muri anti abasajja nabakazi abali mu miyaka jassa Edward Mutesa nga mazo kuwanga kugenda mbulaya omuchale yali mu yabagamba ati bafunanga kuwabulibwa anti waliwo obulumbaganyo bugenda okulima kusaba sajja kabaka Edward Mutesa ne babita bya kuzanya echadda mu kyali ki bamutire bungereza bamuzza njole katubwa kye kigenda masoro mu Buganda wasanya kalu Charles Peter Maida ettaka lya buganda bwona olitundu ddimalawo ligenda kusigalawo tegenda kuvawo naye gwe abaana n'abazzukulu bye mukola bigenda kuba balibwako ettaka ly'ekigo liwapankirako n'amataka ge bagobako abantu mu buganda basajja ba kabaka mission tugimanyi bulungi nti bimu ku byapa byakuddizibwa teri kika kyaddizibwa kyapa teri saza lyaddizibwa kyapa teri lulyo lulangira lwaddizibwa kyapa kabwe oba famire yonna eryefuzeko buganda tebaddizibwanga byapa byabwe okugjako bitunda awono sigenda ku wangalo bagenda ngira kula video kasabu kanyama katika ngende ku information eya lero jenga se olwa lero era ndoza ntandi se bwent kwata olopopula ne karam ntandi se bwenti nzize mbagamba lunye nti abasajja bano baplaninga ekintu kinene nnyo mu buganda ne mulowooza nti ensaaga mbanyonyodde ebifo ebirimu abaana musegeranyo bitegeera we twogera waliwo ekirwadde kye baateeka mu mazzi naddala mu mazzi agasinga omungi mu buganda kyafubutukidde masaka bifaananyi birabye bannange mwegendereze nnyo enteekateeka y'okkendeeza abasajja abaganda n'abantu abali mu buganda yamaanyi nnyo naye mwegendereze nnyo kubanga ekintu kino kiteeketeeke bulungi nnyo ate temujja kitegeera Awono mwevao sagara kulanda Gakati kamba tani kile kuluntono Tutandise Vidye tandise Na vudone mbaga Na mudeke Ila chofuna jara baku biliza Buli muntu ye nari ku Facebook kwa sawazima Ndiya galo deye mabega e, Mwaka mulamba otandiko kuri viewinga videos ya ku YouTube channel Ulabe information jenzi zijanku wa ogo Vede vichebe badeo nevisu vido kubeda wo Uliokote gereche ntegeza Na vayo ni ngamba kati omogenzi Jakobo Ranya. bagenda kukozesa okulwana entalo zemu bamale bakuggyewo ekyo nenkyogera bwe nazze ennaku ssatu bagenda bata omusajja mufu ne baga bakola nteekateeka yakola ki yakukola kulabaga nti omusajja akyaliyo ne batiisatiisa namawo ne bagaleeta be bantu bamasanzi nabali omukuumi ogubaga olwokuba nti robert kyakulanyi sentamujjo yabadde ku ssomero lya smak kati vidi yetandise wabaddewo akasattiro katya nti bwebayise abazadde ku ssomero lya sipaaka munnange tebategedde nti robert kyagulanyi ssentemu agenda kujjanga bulijjo era olwazze n'atuula bulungi nnyo n'asiika era tebategedde nti mwali bwe batuuse okwogera ensonga zonna zonna zonna ne bagamba bazadde tugenda bawa mukisa mwogere ku nsonga zemuwulya nezimwagala tuteeseeko abazadde abo ne bawanika emikono bakyagulanyi ssentemu yawanikidde omukono bamala okuwanika omukono ne bamulaba faatha aliganyira n'agaana nti kyagula tagenda kwogera abazadde basinga ne bagamba no for us we rather keep quiet and we allow robert kyagulanyi center to address his fellow student his fellow, his fellow, his fellow parents olwo aluganyira ne mukama we mukulu eh, ne mukama we ah, ne mukama we ah, muhoozi kadiropapa baali bakoze enteekateeka tebagenda kukwiza robert kyagulanyi center abazadde bagamba nedda fetugenda kulekayo okwogera naye robert kyagulanyi sentamu ayogere mwana mulenzi ne bamuwa akazindaalo mujjukire najja ne mbagamba nnamawulire gakwata kusimaka nensooka nenkireka nenkireka nenkireka nenkireka nga nze drom zange zimpa information zimpampinga fuya information bagadedda hodon twagala kulaba amagezi goono omusajja ne bakamawe gategera bategera lunaku ki bawesa lunaku ki nensirika mpaka omusajja webamugamba agende akole ekyokuswaza omwana era nakikola nendoka nvaayo nendoza bajukira video ebigambo byenayogera na biki information ya fuluma yonna omukulu yagitaddeonga bwe yabigifuna era nga neebwe yagiraba kitegeeza awa ekitiibwa essomero awa ekitiibwa bazadde banne naye omusajja oti yawa ekitiibwa ki ssomero nansi kati tugenza ku vidiyo entuufu omukulu yayimisa okwogera oku adressing ensonga zino faatha aliganyira yatuusewo akati ngaawuli abamukuba ennyondo n'agamba aa ah, sebokomaawo abazadde bagambye okujja ngo yagala nafe tufulume wano omusajja kayogera ensonga zo nazimaleyo robert kyagulanye sentamu neyemala egoga buli kimu nakikuba ku mmeezi ensi nekwata ku mutwe ensi bumala okukwata ku mutwe omusajja ono meeting ewedde yakubidde bakamaabe n'abagamba bannange mundekeredde omusajja ankubye omusumaali abaana buli wempitawo nabansekerera abasomesa buli omwatunda kyamulinga esalambu eryenseeke ensi ensobedde enkole ntya n'omugambo badde okola naye agaya okulizaina n'omugamba tojja kulizaini nga sooka olinda bulindami kiki ekyaddiridde remembe nabagambye nti omusajja 90 mufu kyebakoze olw'okuba nti omusajja ono omugezi ja kubula yali yafadde weeks satu mabega naye nga omwaka mulamba nali nalabula dda jja kubulanya nti bagenda kujjawo whoever uh, still uh, remember the video which I made or which I made previously warning Jacob Olanya about his movements, his acts against his fellow citizens. What has happened? Katimuna angi, omosaji na mefunye pressure. Baroku wanda batade ku pressure na mbaga nki omosaji ya mufu. Chiba wako ze okuja wa maure gacha agula njine chisino kuswaza Edmaster Nesomeo. Katividi yetana disa na wagambia. Video etandise labagambi bulonji nyo, omporize bulonji nyo. kyebakoze okujo vidiyo ya kyagulanyi ku ssaawa olunaku lwajjo ku lwokuno olwomukaaga bano abasajja batudde mu miitingi ey'ekikubirire ne bateesa engeri gyebagenda okuwanamusingamu mugenzi jacob olanya tekyabamalidde ne bagaana okukkiriziganya bagenza okula puresure ya simaaka etambula ku ssaawa bbiri ez'okumakya ne bayita emergency meeting ne balagira yosefi bahabalota abasiramutami wakarekezi eyayita yesu kristo ajja alangirire nti olanya yafudde Yesu yeita Yesu Kristo yose tiwa habuna tafsiri mtaraka nerangi yo muti yenyine gulete de era de gasasa ne siyonna nze wemba de ne tuula ne soka ne nyone kumazi bwenti mulindeko ne nyone kumazi na maro mulangirira ne ngamboke no problem bwesho bwishigenze bwesho bwishigenze nenga yavudde ku kintu kya kyagulanyi mission ebaddewo babadde bakyagala okukipinga omugenzi ono mu friji okumala wiki endala bbiri naye kyagulanchi yakoze ku smack kyekirese okujjayo mulambo gw'omugenzi ono gukuba ku meeza ne pressure gye nabataddeko mujjukire babudde baga nti aa ah, ah, tugenda kusiba buli muntu yalangiridde nti omusajja mufu bakulu eyo intimidation divergion ne blackmailo twabikoowa twetegerera bwe bamaze okukkiriziganya ku saa b era zibadde ziwera ssaawa ssatu nedda kikirizigwamu ne balangirira nti omugenzi akoze eki agenze naye omusajja yafa wiiki ssatu emabega naye nga namuwoninga dda ekyo bwe kiwedde munnange amaze okukola ekintu ekyo nga bamulangirira ng'abeerawo kiki ekiddiridde abasajja bano okumanya abatiitiizi yo seeti bahabula batabasira mutano wakali nga bweri enkola yenabagamba awambi omulambo gwa jacob oranya aguyinako obuyinza 100% nobody has authority to make any bario arrangement without getting authorization from him nkiddamu agambye tebamuntu yenna alina buyinza mu kuziika kwa jacob olanya reason being listen ku ssaawa kumi ez'olwaliro ng'obudde bujja olweggulu yosinti bahabula tabasika mutono wakalekezi ayise abasawo okuva e tanzania abasawo babiri ab'ekinansi naayita abasawo babiri ab'ekinaansi okuva ekongo n'omu okuva ebenini naayitirako ne silvia mukandoni mu state house entebe ate nkimanyi kwoli kiki ekibaleese bakutta ekifaananyi ky'omugenzi jacob olanya ekinene ne bakiteeka mu ssabo lyayisirimutaawakalekezi erimu essabo eririmu n'obuwangwa obuwanga bw'abantu ne bakiteekamu ng'ekireese bano kwe kuwunika abantu nga bulijjo obutayogera ku nsonga zonna zikwatagana ku mugenzi jacob olanya n'obutageezaawo kwekalakaasa Sylvia Mokandoni, mama fina, uli mstate au sentele kati sazi na watuogido kujongo vude wagenze, wagenze saa munana. Lebintu mili bitandise saa kumi okusamida. Mutandise saa kumi. Aba Kongo babiri, aba Tanzania babiri, no mbenini umu. Ne Mokandoni Sylvia eita mama fina. Uli jembade mstate house. Nga mugeza ako kusiva omuzi mkwa jako bolanya. Mugeza ako okusuni kama na Uganda wale meku ogena chintu chuna kumfayo mugenzi. No kubanti, ebintu mili bitandise saa kumi okusamida. Bisobolo kubanga bi, bi, biwunika bannayuganda batabako kyebogera kyonna kyona kyona ekyo njagala wafina ovaeyo kyewakane tobadde mu state house olwali musabo ngaolinayoserutabasira mutabani wakalekyeze ekyo wekiwedde omukulu n'alagira since ye started these people they new okuva mu meeting yasoose nti bagenda kulangira omugezi jaku bolanya nti mufu okujja statemet bobi wine kiyakoze kikino all traditional leaders Mubitundu wena mamboka ga Uganda Bali compromised Nobody is supposed to talk About Olanya's death In northern Uganda Other has been silent, silenced Other have been paid off to keep quiet Including politicians Bona babasa sude nsindi Not to talk about Jacob Olanya death Nokuwanti wabagandi Batandike okuteka Nokukakanya amarubozika abantu Abava mu northern Uganda about the situation which is going on. Tebavuddawo. Badiploys okuva ku Karuma Dam mpaka um, ku border ya Uganda ne Sudan. Northern Uganda yona elisim over sued off. Yona akatawuni akatono, tawuni enenda ulichimu chona wali sued off na maje. Ngomukulu wa malizo kole mikolo je. Banali ya mfuzi, mutandiko bada wanabafamu na Uganda. Wasinga wanabagenda silika. Mm. Mula yeko abadamu miuka Nga agabumbi dalimu akote masika Karadabu akawa chokanga yomu kubamanyo Ulukulu wa semu kama we Yani tamongi Akoza sa ibitundu ili echi ama kufuna chaya gara Nzizemba gamba runye Ngomu saza kule siwani Ntiba na yugane muta tege Ntiba na basaja baja kuwa ambasi Mwene muda kubutingi nina wensingi Okutunde nsi ya mwe Nemuta andika no kufumi Lida abantu apogire nsonga zino mungeje mwagala Muzimulide mwene bagenda tumalawo fena batulye kino kiddamu bagenda tumalawo fena batulire okwagala ensimbi kati ekiri muma omusajja yasirinze dda amagye gonna okuva ku kaluma dam up to the border of sudan southern sudan teri muntu akkirizibwa kwogera wadde okutambula ne kafyu bamutaddeyo dda okujja ngaofunye komandi okuva organization okutambula yonna northern part of uganda eri sealed off by the army tebakkiriza bintu byonna bitambula okujjako era wetwogera omulamba aguwambi agambye yalina obuyinza jakobo oranye agenda kuziikibwa atya kyekigenda okukolebwa abasigadde just keep quiet mugenda kiraba sfc yegenda okutekinga over okuziika kwonna terimu buli kimu agenda kikwasaganya naye nga mu mateeka matuufu famire y'omugenzi n'ekitulu gyava be balina obuyinza mwenga government mwina buyinza kuwa security na kuwa yo sende ezama buko so sigwa kuimila msitate house na ogamba nobody should even talk or organize any barrier ceremony for Olanya as who are you coming from the other party of Uganda you were Munyarwanda from Rwanda how dare you taking over the death of the son of Uganda Museveni kuhitachi kuhitachi kuhitachi omuntu omala omutta nomala omutta omulambo n'oguwamba nomala n'okukolerako ebyambyone gwolowooza kikiwaita kikiwaita musajja gwe kati nomesi njagala egere baganda bange mwenna this message goes to all ugandans most especially those who are coming from the northern part of uganda all along i've been informing you whatever is taking place in the central part of Uganda, that is Buganda, that Buganda have been killed since 1986. As well, you, the Northerners, Museveni did the same from 1986 up to now. He had been massacring, he had been, he had been killing all Northerners by using his agents as rebel groups like Kony and Alice Those are just a conduit. It's Museveni himself. As we speak right now, for Fulasi Baganda will chase him politically. So he decided to match with you, the northerners. He befriended you, but with the mission that they want to take over your land and take over your courage and and everything. That's why he appointed a lot of people from northern Uganda to be his friend and to work with him, but with the hidden intention of eliminating one by one. Recently, you had a mission of overthrowing his government, and this mission was led by the late Peter Roketch. and others, including the Chief Justice Winnie Doro and others. But unfortunately, yours, your, your, your, your own son, Robert Mao, the one I'm calling Robert Mawe, eh, he betrayed you. He gave 100% the information to Museven. That's why Museven and his son, Mohoska Nirugaba, they decided to start eliminating one by one whoever knew about that mission of overthrowing his government. And I warned Lokech, I warned Jacob Olanya, I want the Grace Akuro, I want Chief Justice Winnie Doro and others that be prepared. Museveni is going to assassinate you. Now, Lokech is nowhere to be seen. He's dead. Museveni silenced each and every person in northern part of Uganda. Nobody is supposed to talk about Lokech. The same happened to Jacob Olanya's death. But I'm here to inform you the two, the two next target the crucial targets. Even though the Chief Justice of Uganda, Mr. Wingidoro, you betrayed Ugandans by pretending that you are supporting Museveni and cheated our victory and you handed that victory to Museveni that he won the elections. But you knew exactly that he Bobby won Ocha Brain Center who won the elections. But as we speak right now, Museveni knew that you were among the people who attended the meeting of overthrowing his government. You were among the people who were on the assassination list. And that mission was assigned. Whenever you are Justice Winnie, please don't even come back to Uganda. Stay where you are. Grace Akulo, the former CID head, whenever you are madam, please. try to hide yourself or run for your life. Otherwise, you are the next in you. Uh, the man who was used and dumped recently you you you, saw him or you watched him at the coral recreation ground praising god and playing deeply in spirit that he loves god and he loves ugandans but unfortunately he knows that he's the next in you. peter elwelu Museveni used you to massacre the people of Renzururu. But Mr. Museveni knows that anytime, anywhere, you can be used as witness in his massacre. Because it's Museveni who gave you the orders to massacre the people of Renzururu. You too, you are among the people are going to be assassinated very soon. The last person who's going to be assassinated is going to be this Madame Sadolin, who uses his private, who, who uses her private parts to get whatever she needs. This is it among you. are going to be the last person to be assassinated. Because Museveni wishes to take over the parliament of Uganda by using his conduits, the Rwandans want to become the, the, the, the speaker and the other to become the deputy speaker. Because he knows things are not moving well with him. So, Chief Justice, whenever you are, although you cheated us but i'm here to inform you hide yourself if you, if you went in if you if you are in your right now please don't come back grace are close the same the same bambi masabate muda abata uri demba denjo gira kambi badirem bunavoi wanemba buri abichiyo nebira bigena mas or or enteka teke yali we yokuma mu seven omugenzi pito lokechi yali atadewo ne bantu banebo naba mu northern uganda era ngabajikiriziganyizako ngambali mu government omukuru Norbert Mao bagimutegeezaako ng'omuku bantu ava mu Northern Uganda yali olukwe mu bantu be n'ajja n'abulira Museveni ebyama byonna ebibaali bateeseza okujja gavumenti ye Muhoozi n'atandika okunoonya omuku omu okubajjawo yasookera ku nnannyini nteekateeka Peter Lokechi n'amugira bagamba Blood Clot ne bamuggyawo ne bajjawo bajjawo ono bajjawo gundi bajjawo deputy speaker bamuggyewo kiri bit politically oba kiri bit political bamuggyewo ono agenda okuddako winyidolo grace akero peter erero bagenda mujja olwabwe siriwe nti bamukozesa okutta abantu ate museveni kimuluma nti ajaga nti yampa orders remember in army order is order whenever your boss gives you order you must implement that order so peter oh, gundia ah, oh, erero bagenda mujja olwabwe siriwe bamukozesa ne mutisa abantu webagenda mujjawo kati ekyo nga kiwedde saagala baluisaayo njala bazza ku information endala kubanga mukitegedde bulungi nnyo byonna byonna bayadde bitegeke bulungi nnyo omuntu ali mukutta bannayuganda nala athan yosit abaltabasibanesali ofkalejezi right now njagala mutunule bulungi nnyo bapoliticians bonna bali mu parliament abali mu uganda njagala mwetegereze nga muzze okula vidiyo zange zonna mudde mwetegereze entunula ya politicians gye bagenda otunulamu okuziikako omusajja ono ebigambo bwe bagenda okwogera bwe byetegereze Mwenza na ukuli angamba taliso kudoka Uruwe ntisa Balese deputy speaker, balese baba, uh, prime minister kukukina na ganti Omugenzi ya free demosiato yuke Panic Panic Kubanga bachimanye chili omutu, bachimanye Uruku mati baka doku seto mutono Atu seno kubanga yukile chigambi chichamu Video mjitabi Agenda omugenzi ya free demosiato yuke Because bachimanye Because bachimanye ekyo kye bayita okutulambulamu nga bwakwekweka kintu kibi nnyo kyetuyita dinayo kibi nnyo kati bana basajja bona n'abakazi bona bakimanyi mbagambe badiployinze basasudde ensimbi nakugamba museveni akutta n'akuswaza n'asirisa abantu bo omulambo n'aguwamba wetogera omulambo baguwambye omulambo baguwambye yalina obuyinza okuguziika ee byonna byonna byagenda okukola agenda kikola kumaliriza nti omusajja amusa mumazeewo anoonya n'abalala kati nawo nga nvuddewo njagala genda ku nsonga endala ensonga endala yino abasajja n'abakazi mwenna abali mu uganda jala mumpulirize bulungi nnyo Bobo manyi toli musajja munda Uganda original. Nga Museveni yakwasa ku nsimbi ze. Obo muzimbire toilet. Obo mugulire motoka. Obo muzimbire akebi. Aba singo kunji mwawade ebintu byamu. Ebintu ya Museveni mwabi wadeyo. Drone yange zemu nentegeza. Ngoli mugagga yenda mu Kampala, oli muganda, oli mu Uganda, wakwata ku nsimbi za Museveni muzimbira. Obo kole kintu kyonna muganda nge yakwalo esiride guno gwe mulundi gwensebi okwogera ku nsonga za mubagenda batta nkusaba nga nina bugisimu fungize muyina administration esobola okuddukanya ebintu ebyo please mwewogomemu ekyosi kimala okuyita mwagano twegattako mwagano twegattako tuggyeko omusajja ono essaawa zino omusajja yasayininze dda batandike okugjawo omuku omusigenda kudda mumanyamanya nga mumugamanye yasaini nze era CMY eina copy iso eina copy e assassination list eyawe mugagga obali ozimbide ko musi musi seven toilet oba akendi obe nyumba oba olina chi era mugenda tandika okulya gye bujjakata omugagga gundi bamututeka ebintu bye omugagga gundi yatunze ebintu bye not because abitunze ebintu bino bagenzi babizeyo mpola mpola but bano bamanyi nti time wagenda tuka wabuuza ebibuuzo mwatugaa muyina sente ebintu bino mwabijjanga ludda wa bajja kulumiriza museveni eh? ekiddako bagenda kukola ki kukwata Museveni kati yakoze mission ya yisaini ndabaga kasta saini ngobo wende mwenaba gaga bali mukampala nga wakwata konsembi ya Museveni bamaze doku saini ngira ti govewo iso same one bamaze dofuna assassination list ya mwe amba izo kutapakuba masasi ne waliwo accident waliwo butwa sigenda basomera linya ne kambala ge ekikacha katwa ekya se omugenzi Eh, linda ko ndako no wait a minute okay mbalage kika chakatwa kino smewa solo kafuna wano a minute please nkoze bubi wano olindeeko one minute kiri ku ssibu yenyini ate gyenkozesa munansonyiwa kiri ku ssibu yenyini gyenkozesa nesimayo munasobola okukiraba ekyo kyentaddeawo ekikyentaddawo ekigambo ekyo ke kato ke bakozesezza ku mugenzi jakobo olanya bemba musobola okkiraba simaye musobola okkiraba buli kyekika kye bakozesezza okugyawo omugenzi jakobo olanya ke kato ke bakozesezza kati saagala baluisa ensonga eri bweti gweomanyi nti wakwata ku sembe za museveni ngaomuzimbira omuzimbira te omuzimbira kitera obinyike mu nsuwa onoddanga ekyosi kiyise naye nkibabuulira kinye lunye mwagaana okukwata mu ndyanga musasulire okugjako museveni kati mugenda zisasula nga tewali abakubidde simu ate temutunoonya mumumanyi kubanga ensi yaffe bana basajja bazze kutwala ensi yaffe uganda kubanga mwawulidde ne commission egeragira mwena milioni bbiri n'ekitundu ezaba nesengera okuyingiza mu kulonda bano bebanyalwanda bebana bagambako be bagenda okusenza ku mataka aga uganda ze miliyoni bbiri n'ekitundu hope everyone still remain, remind, hope everyone still remember that one time i came here and i addressed the public that The state is planning to bring in 2.5 Rwandese from Tanzania, Burundi, Rwanda, and some from Congo. Kati, ono mwogezi wakati kwa yukuna vinegati, basu hilo kuingiza milioni bilin H2 ezaba ronzaba pia. Bano bagena funa national identification, bagena funa passport, bagena kuandisiwa, bagingine mkulonda. Chiche bategeza. The more they assassinate Ugandans, the more they bring in foreigners to occupy our presses nabagamba ekiri atabala kyekisigadde kyekiri asigadde waka mujja kwenyigira mu lutalo luno nga teri abakubidde enduulu nga teri wadde abayise kyekiseera musitukibanne uganda mulwanira ensi yammwe mutekikola mugenda kutegeera omuvubuka ono yagenze mu misiri ngaayagala backup misiri yamugambye tugenda kuwa backup gye bujjakka tunagenda ttaalika okulumba ensi z'abawalabu ng'azisaba backup okumuyamba okukola kyetuyita kudita oba kuwamba government ono muhozi kanyiro pamba na yemu vubo kagwe nkobolira beba kuwana okuduka toyitanga wamwe ebikolo bira mukozi kuba na Uganda okubatta njagala kye kisera buli muntu agula amatuge oba onjagala oba tonjagala ebigambo bya kugamba twenda kugenda biwulira banabya bufuza bali mu Uganda bonna basinga obu ama emitoba giteka mu ttaka banna mawulire bagudde bajjo era kyovola bali buli mu wandika kina wandika kiri kubanga bakimanyi batya munaatya kutuuka ddi kyagulanyi yabagamba mugenda tuuka okutunula wantu mugenda awali waffe nga bakugobyewo which is taking press right now so mwenna njagala tukwate wamu tugobe enseekezi zino mu uganda tetugenda fugibwa mbuzi ya biwombola ate tufugibwe nenakabege nkiddamu tetugenda fugibwa mbuzi yabiwombola ate tufugibwe nambuzi nakabege nga tlina kala ntuufu ekyo nkiddamu tetugenda fugibwa mbuzi yabiwombola oba yabitanga tufugibwe nenakabege etalina langi ekyo nkiddamu kati katugende kwene ekwasa ennaku ekiri mu kalamojja kisa kinegula ekiri mu kalamojja kisa kinegula there is ongoing genocide and i'm informing this to the international community ladies and gentlemen we have a big problem to you in uganda as we speak right now the so-called president of uganda who rigged elections and took our power from the elected president robert chagulanyi sentam is busy killing ugandans in the northern part of Uganda, that is Karamoja, that is Karamoja. Previously, they took almost 70% of their wealth, that is the natural resources and their cattle. As you speak right now, there are so many natural resources in Karamoja region. This Karamoja region is suffering as we speak. A lot of people have been killed, others have been injured, but the massacre is going on. bila bifana byenjagalo balage sawa zino abale bali mukuta bakalamo jange nsesilise oyo yomu kubo abali bali muchi bali kalamojja mbalaga bifana nsagala mutie abali kalamojja kalamojja sasa bali mukutugumbula bantu abali mukalamojja eyo kalamojja eyo kalamojja eteri mugena biba ku tv yonna kalamojja bali mukuta bantu bamalawo eyo kalamojja bali mukuta bantu bamalawo eyo kalamoja bali mukutta abantu bamalawo fetuli eno tusirise eyo na kalamoja bali mukutta abantu bamalawo bonna bakalamoja bali mu bamalawo musirise teri anyega ensi bagitwala bagimalawo teri anyega mm. teri anyega abo bonna bakalamoja bali mu batta ngenze maaso eyo na kalamoja bali mukutta abaana bamalawo balaba bateekako omuntu bawa batta jukira bakalamoja bena ne mmundu zaabwe ezirundi tebona babatta bamalawo teri anyega abakala mujja bali mukuba tesaz no tuogerera teri anyega eno bateka bi diversion ku tv simajono yawambyani ono yakwanyani eri bali mukutta banna fensi bagitwara bawo na bakala mujja hmm. bawo bakala mujja bali mukubatta temujja biraba ku tv ya uganda no way amugendo biraba no way amugendo biraba temugenda biraba ku tv yonna ekyo kyo mukitegeere temuina mugenda bila ku TV yonna no rensongeyo banda yuganda musituke mwewaniko njola kuba sabana yuganda mwenda basigadde ku mutindo nga mukyakola video ku mutimbagano gwa internet tuli mukusomoze bwo kwamanyi na yenze city day ekyo tichigenda kuntisa njola kuba sabana mwenda bakyakola video baganda bange mwenna omuli masaba Faustin ASP ya mwasimwe eye kolera muganda nge pato omuntu wa wansi piti ederestab n'abantu abala bakyali ku mulamwa mwebale n'abali ku twitter mwebale nnyo njagala mugoberere omukulu gwe bayita masaba faustin ku masaba media channel ku facebook kwali mumulumbe ku youtube alinako youtube channel jajji banyonyola alina youtube channel emugigendeko n'abalala essaawa zino noonya abantu basatu abo njagala abalenzi noonya abantu bana abakyala babiri abawala n'abasajja babiri abasobola okukola ekintu kyenkola banange nabagamba ekita kitava ku ssenjejero kifuuka wankindo njagala kutendeka njagala kufuna abantu abala basobola okwogera nganze okwogerera eggwanga tuli obukadde anamu omu ekikomisa esaazi nabantu abogera ku midiya nadala social media bali abantu nga bataano what happened to others you think we don't have families we have families ekitukosa kikkosa noonya abasajja babiri n'abawala babiri abasobola okwogera ensonga zino nawe musaddeako obulamu bwammwe nga mukwogera nga togeeze mutna gweosobola okwogera mujje bawe platifom mwogere mwogere ensonga zino nze kasitampe zabantu bana kuba kati nakafunako abantu babiri bemaze otendeka obulungi kasita nfune abantu abalala bana bebantu mukaaga nze nga ŋenda mbinyika mu nsuwa nange empumula ekiti ekitava ku ssenge ejjo kifuuka wankindo njagalayo abantu bana abakyala babiri n'abalenzi babiri mbawe midiya mbawe platifoomu tukola omulimu gwengumale muleke tuleke ebitulemerera simutuleke tulemerera mutuuke mu kabokisi kange enamba yange kweri ku whatsapp kwokka strictly on whatsapp mbawe platifoomu mwogere ensonga zino teweetya fe bye tetuva mu ggulu tetuli katonda bye twogera buli pulakitiko birabikubwako era ngera saba na uganda mwenna mudde mu struggle struggle si yali yakulonda nti kalulu struggle revolution etambula emyaka n'emyaka naye kitu ekikutta obudde kigenda buta naye buli omu abasinga obungi mwebaka lwaki mwebaka ng'ensi yaffe bagitwala baba bakolera amateeka gakutwala amateeka gammwe nagabo tebakkiriza kuddawo mu nsi yammwe tukimanye eno mu nsi gyetuli ensi zinyuguka twagala kudda waka naye buli omu alinga eyagivaamu struggle lwaki mwebaka ng'ensi yammwe bagitwala abasajja abayukuleini baleseewo famire zaabwe ne bajja okulwanira eggwanga lyabwe neguno omuntu nolimo gula mi nolimo adogula airtime omugulira omwana ali ku ground atambuza information ensi yamu mugireke ddaani mulese abanyalwadde batwale ensi yaffe nkidda mulese abanyalwadde batwale ensi yaffe mulese abanyalwadde batwale ensi yaffe kyekibuzo kyembuuza nina famire nina omusaayi sina nakinjogerako paspoti zezaabula sikirizwa kudda mu Uganda banyima passport esawa zino mule moji na jikaze sifuruma munju winta moji mazine nyumba za bazungu teziri ku mumori kitegeze njo feedinga kunzi nebo nyote ati nga winte wedde lwensobola ofuna sobola ofuna livo kubanga batijikala not because i like because i fight for my nation i fight for my freedom gwali agaombi de ali mukoro muzanyo bide bintu bikwata ko kati akakodi akala akasemba ku information yero bo kaka no mfundikire vidiyo wuliriza waliwo ekintu kyebayita okuvuga okutwala mumaaso nokukuzza emabega akakodi akalake mutamanyi kaakano ebintu ebirinnye ebbeeyi mu uganda buuze kenya ebintu byalinnye ebbeeyi buuze tanzania ebintu byalinnye ebbeeyi buuze rwanda ebintu byalinnye ebbeeyi buuze ekonga ebintu byalinnya ebbeeyi buuze south sudan ebintu byalinnya ebbeeyi no particularly uganda reason being listen very carefully listen very, very carefully akakodyo kaakano bano abasajja balina ekintu kye bayita kuba ejjinja mu njuki olkuba ejjinja mu njuki olabe zinaavaayo zitya kuba ejjinja mu kisaka olya ky ekivaayo kye baba bakoze kii kino bana basajja bataddewo okulinyisa amafuta n'ebintu ebira belinyisa omuwendo naye nga bebakimanyi be batunda sukaali be bakola sabbuuni be batunda amafuta be balina amahostero be balina amalwaliro be balina amasomo be balina buli kimu kati kyebakoze linyisa amafuta ebintu birinye naye nga balina tulina amafuta gebunyola eri gye bakolako ddiru ne tanzania ogafulumya Uganda inako percentage. Kati bagenda okukola kiri bwiti. Era temusubira nti emiwendo gy'ebintu gigenda ku kkaliro. No, tebakulima nti ebintu emiwendo gy'ebintu gigenda ku kkaliro. Tebakulya ssente nedda. Akakodyo kali bwe kati wulira. Ebintu bino bye balinyisiza babirinyisiza bakimanyi. Balyoke bakamulemu ensimbi kuba tebazirina. Nabagayo bwe bawandika ekiwandiiko kyonna ku TV ya Uganda nti Museveni bamuwadde ssente. Genda ku mutimbagano gw'ensi eyo oba webusayiti ye ku kibanja kye kya kampuni oba IMF oba World Bank okebereyo bamuwadde ssente gye ziri teziriyo babakubisa ki babakubisa babakubisa babakubisa babakubisa bifaananyi okubatiisatiisa muggwemu amaanyi tebabawa ssente banyisiza emiwendo gye kuba bali mu kintu bafune ssente deri bwe bamala ku miwendo amafuta giri emikadde kwe gibadde nti amafuta gadde ku 35 sabuni yadde ku ku sabuni omuntu gubadde ku 128 sukali badde ku 13 kati gyonna girinnye kati bagenda okukola bajja kujja bagamba erafuta nti bannange uganda yatandisa okufumya amafuta buganda bafumiza mafuta ekitegeeza kale buganda ebinsomero gyebigenda kuka emiwendo gyebintu bino diddeyo ku exact price kwe gyali kati mu mugambe nti gavumenti etuyambye okuzzayo emiwendo naye ngaebbanga lyebaba babidde pitirivu naye okuga tibasima amafuta temugenda kulaba derita y'amafuta eva amafuta ga uganda a ah! kati bakikozesa nka balindi abagee nti amafuta ga uganda batandise okugasiba era tutandise okgatunda akatale bage nti emiwendo gisse wansi Naemi wendo jigenda kudira dala kujiri emikadde jibadde wo ngamazo babile miezi mukago bamwaka bali kuba gende mwendo jizeyo jigenda kuva wajiri jideyo ku mwendo jije nyine emikadde nengamazo babbe banga lyonna na yenga ate bwa malokola ekintu echo kiki ekiddako ekiddako chechino bwa maloteka mwendo jinga bajitadde ojonna ntigize omukadde ate bademu batandike mpola mpola okulinyisa mpola mpola nga bavuga lai bansycology okubazzaayo ku miwendo emituufu gye mbadde mukoze gye mbadde mmanyidde kye bagezaako okukola kyenjagala okubalaga oba mukitegedde bulungi nnyo babavuga ne baba batwala mumaaso abamala ne babazza emabega kati saazi babavuze mumaaso emiwendo bagivuze mumaaso Time wegenda tuka ambazo funa seli zebaga na bagame tia ah Uganda tani sofuchima kufuna mafuta Okusima okusima mafuta Kati mwendo jigenda kudayo Kati mwendo wajigenda okudayo Chigenda sinzira Bafunye mu seli zebaga na bagame zebaga na Eitha okendezo mkendeza kujino Akatono obo kudayo kujiri Nenga wabi debanga chiva gendo Kuna mwchita gede burunji Aba chirimu bibangitabali mu government Ile nyiri ila nga bachivuga Kati guvao gambe togenda kwerwanako toyagala kulwanirira nsiyo ngaabatabalo baliwo batta bamalawo okitegedde bulungi so nno bannange byembagambi byebyo okugjako kyenjagala okubagamba ekirala enkyala mu maani ngenda kuwumulamu ŋenda kudda ku lwokubiri nalina omuntu gwe nalina ensonye sinsigaano nga tutandisa situgeno nafuna infomation ye nyingi nnyo nemwesonyiwa naye yayise we yakomye ngenda kujjambawo infomation emukwatako yonna siroza nti wenamalyamu naddamu muwadde ka respect akatono wadde n'akamu yasusse we yandikomye nali nensonyiwa abantu ekikulanga ekyo naye ngenda kuwalizibwa ku tuesday nzije njogera ensonga zonna nzibawe muteeke wenyiri omugenda omulabira olwoyo mukubemu ettala nga ne gwakola vidiyo temukyasobola kumanya muntu kyayogera nabiki byayogera kubanga kyabalaga si kyali nekyalaga mu public si kyali njagala bba mulisa mbalaga omuntu oyo sitta kibe nga sirina kikene nyandiso nze kenyini yajogerako ebigo bingi nnyo natuuka n'okunangira omwana wange nemuleka nga maze otegera nemwe public temwategeera kati njagala mbalaga ekifaananyi ky'omuntu gwemutunuuli ayogera ebigambo ebyo mutegeere entegera yeeriwa mujja tegeera abantu abatuufu kikyebategeera sonyo mazo kolo kunonyiza kwa kuna bulungi kuina wano njagadde bakantu ku Tuesday nja kudda bulungi nyo mbategeeze ensongezo so mutegeeze oba mwate njagala tegeere ku video kwali njagala mubajire ku somero byonna biye wana taina kyalina watu wali yali abira mukomi wano mbabule chichi chichi mufura kyali oba chichi kya mufura kyali ngaye tamani mu chimutamani njala njala basi gire kizigo bulungi mugende okuba nti temuddamu kumwogera kuwadde okuliza kyayogera nga mutegedde kikyali in a very in a very polite manner sagala kola nsobi yonna kubanga nali na mwesoni wadda kubanga nze soge zitana makusizi wa makulune yasuse wa inokoma kubanga ne kyalumba tachimanyi kati njara mba sigile chifana ni yani ndabi chibi ya badakula na ye yani tulioke mutegele mlonji bandange mukama bakumi na takumi na mpera banda Uganda lumusituke iyali avudde mu mutovudde mu struggle njagala okobewa ensi bagitwala Hoe kan u dames? Mukama kingiza saba saja kabaka. Kingiza bana Uganda. Owechisa oteke mikono kugwa na Uganda. Era otuwa kukiriza no kumanya no buvumu okusobola kwero nako. Erozo okusama maso gaba batudde abali mukoyo kwa kabata machi genda maso bazuke. Bogano chikolo rayo chikolo mwana wo ngabwe kikulemye kitegeeza omwana womwana wagenda kuwonako nebbanga lyonna so musituke mulwandire musituke mulwandire abazukulu bammwe musituke mulwandire ebitundu gyemuva wamutakikola ensi egenda kusaanawo kulwa katonda nensi yange awanga analamula emirembe nemirembe amiina eyawanika eggulu okutali mpaki kuma obuganda kuma ssaabasajja kabaka kuma uganda kuma bannauganda era otuwa ekisa okke mu mitima gy'abanna byabufuzi abatasobola kwogera gyobera nti buli omu alimu akatenko okwogera kisinga okujjayo ejjambiya oba okujjayo ennyondo okube muganda wo okwogera kisinga bulungi nnyo ensi etegeere omuntu bwaggula amaaso naggula amatu nafuna information afuna okusalawo okw'emirembe abalidde mu nsi yamwe olukola obusente obwomunkuuba munange ensi egenda bbalamuliza kisa munabyabufuzi ali eyo agenda okwetwala nti gwe toyagala kwogera oli wankizo nnyo kubala era tosobola kwogera ku nsonga nkusaasidde ekiri atabaala kyekira nasigadde waka nkiddamu ekiri atabaala chechile nasigadde waka gisamulande nsi yamwe kubamfa bufe kubanga abalwanda ensi eyo okubeerawo abasinga obungi bafa tebafunyeemu abala bafa tebazadde mujjukire eyo ensi yaffe si yabanyarwanda mukama bakuume